Ies din întuneric, apar la suprafață cu o mască pe față Și reau controlul, ating subsolul prin forme de subteran Suveran pe propria persoană ca maestru tibetan Non-stop, 24 pe 24 Elaborați cuvântul pe foaie, în cadrul legal tu Mecanism, fiecare acțiune așteaptă o reacție Strata de distrugere orașul doarme fracție Programat să produci, să consumi, să baci sumă Să faci una bună, însă suma te consumă sistemul nu ți a prieten Ca să te ridici, zbor, super mori Pentru sume, acest mecanism E foarte greu de învins Și nu fii liberat dacă ești capitalist convins Și sistemul nu ți a prieten Ca să te ridici, zbor, super mori Pentru sume, acest mecanism E foarte greu de învins Și nu fii liberat dacă ești capitalist convins Adevărul doare ca o lamă pe spate Împacă-te cu cereal și cele șapte păcate Că doar avem un soft cerebral ce tinde spre eroare Și când deschidem o paranteză mai adăugăm mă teroare Menită să traseze nații, însă frații au pierdut de mult cu aliații Nu uita că și tu apar printre mii de probleme Și nu uita că tu ai limitat puterea lor acum o vreme Și nu uita că tu ai educat malefic generație Oameni și bestii, hai să facem o comparație Și sistemul nu ți-e prieten Ca să te ridici, zbor, super mori Pentru sume, acest mecanism E foarte greu de învins Și nu fii liberat dacă ești capitalist convins și sistemul nu ți-e prieten Ca să te ridici, zbor, super mori Pentru sume, acest mecanism E foarte greu de învins Și nu fii liberat dacă ești capitalist convins